I tētahi māmaia te Tāwhati, kua āere atu a Mangō i te oriāri e kua tae atu ai e ki raro i te tumu wī. I reira, kua āere mai a King Kong, kua ākara rāua ia rāua nō te inangaro. Kua tuatua atu a Mangō ma te tākirikiri i tōna iko, I miss you. Kua rererere a King Kong ki runga ma te tuatua atu, E ia kai tika e teia. Nei taki rā, e kua ongi rāua.